bismillahi saodatning shartlari kechagi suhbatimizda birodarlar fikr qil shukr qil mana shu xulosa bilan chiqib ketdik agar siz bilan biz jiddiy fikr qiladigan bo'lsak rostmana o'ylanib ko'radigan bo'lsak kalladagi mayda chuda g'am tashvishlarni o'y fikrlarni chekkaga surib turib rostmana fikr qilib ko'radigan bo'lsak shukr qilishdan boshqa choramiz yo'qligini ko'ramiz ekan fikr qil so'ngra shukr qil Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Agar shukr qilsang, senga berilgan ne'matlar ziyoda bo'ladi. Bugun ikkinchi darsimiz. Saodatning ikkinchi sababi o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan narsa o'tdi, ketdi. Insonni bugungi kunini ikkita narsa jahimga aylantiradi. Qaytaraman. Bugungi kuningizni ikkita narsa fasodga uchratadi. Birinchisi o'tmishni eslab, o'tmishga pushaymon yeyish. Ikkinchisi kelajak haqida qo'rqib, kelajak haqida xavotir qilishlik. Inson o'tmishini eslab siqilishi, uni yodga solib g'am qilishi bu g'irt ahmoqlik va tentaklikdir. Bunday qilish irodani o'ldirish degani, naqd bugungi kunni zoyi qilish degani. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi o'tmish ishlarni unutishadi uni arqonlar bilan mahkam bog'lab beparvolik zindoniga uloqtirishadi uni ustiga tuproq tortiladi unga hech qachon nur yorug'lik yetmaydi u u yerdan hech qachon chiqmaydi chunki o'tgan narsa o'tdi ketdi o'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi birodarlar siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi g'am qilish uni isloh qilib bermaydi eslab qayg'urish bo'lsa ularni tiriltirib bermaydi chunki endi u yo'q chunki o'tgan narsa o'tdi ketdi o'sha paytda gugut olib qo'yganimda deydi qara deydi o'sha paytda deydi moncha zayimim bor edi deydi o'sha paytda gugut olib qo'yganimda mana munchaga ko'payardi ekan pulim Endi o'tdi, ketdi, tamom. Musulmon odam uni ustiga unga yoqmaydigan biror bir hodisa, kor hol, musibat ustiga tushsa, bo'lib bo'ldi endi, ish bitdi. Nima deydi? Qaddarallohu mada sha thumma faala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shuni amalga oshirdi. Demak, shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi. Endi qabul qilamiz, rozi bo'lamiz, ajr olamiz. Chunki o'tgan ish o'tdi, ketdi birodar sen ustingda o'tayotgan sen kechirayotgan har bir kuning Allohni senga bergan hadiyasi in'omi bu naq kuningni o'tmish haqidagi pushaymon va kelajak haqidagi xavotirlar bilan zoya qilmagin o'tmishni yomon xotiralar ostida yashashlik bu aqldan emas yo'qlik soyabonida tayda qolishlik aqldan emas o'tmish sharpalaridan o'zimizni qutqarishimiz kerak o'tdi ketdi nima sen birodar daryoni orqasiga qarab oqishini xohlaysanmi yoki quyoshni mashriqqa qaytib botishligini xohlaysanmi yoki yomg'ir tomchisini osmonga qaytib chiqib ketishini xohlaysanmi yoki ko'z yoshini qaytib ko'zga kirishini sutni ana shu sigirni yeliniga qaytishni xohlaysanmi sen o'tmishni eslab o'zingni g'amga qayg'uga solayotganliging o'ta achinarli va qo'rqinchli holat. Chunki o'tmish bilan ovora bo'lsang, bugungi naq kuningni zoya qilib qo'yasan. O'tmish daftarini ochib, o'tirib olib o'qish bugungi kunni zoya qilish. Kuch-quvvatni yo'q qilish u omonatga berilgan soatlarni behuda o'tkazishlik. Alloh azza va jalla o'tgan ummatlar haqida nima dedi? Astagfirullah. Tilka ummatun qod xolat laha ma kasabat valakum maktasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Alloh azza va jalla Qur'onda avval o'tgan ummatlarni zikr qilib aytdiki, ular o'tib ketgan kishilardir. O'tib ketgan ummatlardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun. Sizlar amalinglar o'zingizlar uchun va sizlar ular qilgan ishlardan mas'ul bo'lmaysizlar. Birodarlar, o'tgan kun o'tdi, ketdi. tarixni g'ildiragini orqaga qaytarishlikni orqaga aylantirishlikni keragi yo'q iloji ham yo'q zamonning o'lib bo'lgan jussasini qabrini ochib tiriltirishga urinma o'tmishini eslab uni takror g'am qilayotgan kishi xuddi unni yana qaytadan tegirmonga solayotgan odamga o'xshaydi o'tmishni eslab uni g'am qilayotgan odam xuddi to'ponni to'ponni yana aralamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi eshakka aytilar ekan nimaga kavshanmaysan yolg'onni yomon ko'raman der ekan ya'ni chaynalib yutib bo'lgan narsani qaytadan olib kelib yana chaynashni nima keragi bor musibatimiz nimada birodarlar bugungi kunimizni isloh qilishlikni uddalay olmaganligimiz uchun o'tmishimiz bilan ovora bo'lib o'tmishni gapirib o'tiramiz o'n soat gapiring yigirma soat gapiring o'tmishni gapirganligingiz sizga hech qanday foyda bermaydi Ha, birodarlar, o'tmishni undan ibrat olishlik uchun, undan o'zimizga va'z, nasihat olishlik uchun eslab qo'yishligimiz joiz. Ammo o'tmish bilan yashab bo'lmaydi-da. bugungi kunimizdagi kamchiliklarni chiroyli suratda bir chekkaga surib qo'yib turib, o'tmishimizning vayronalari bilan ovoramiz. O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bas bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Chiroyli gap ekanmi? O'tmish kimni ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Faqat o'tmishini g'ami bilan, o'tmishini eslab siqilib o'tirgan odam kelajakka bir qadam qo'ya olmaydi degani. Ma'qulmi? Shunaqa odamlar bor albatta oramizda. shikoyat qilaveradi, shikoyat qilaveradi. Menga anaqa qilib bermagansizlar o'shunda, menga mana qilmay bergansizlar shu paytda. Ha bo'ldi, endi o'tib ketdi, gapiraverasan bu narsani. yana o'tmish haqida yana bir ajib gap kim o'tmishga qaytaveradi kim o'tmishni eslaveradi bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror takror qaytaveradi bugungi kunida yaxshilikni topolmayaptimi bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'rolmayaptimi xayriyati yo'qmi shu odam o'tmishni eslaveradi ma'qulmi avvallari yaxshi edi shakar 78 tiyin edi gugut 1 tiyin edi hech kim bekarmas edi hammani oyligi bor edi hozirchi hozir nima hamma bekarchimi birodar bugungi kuningni qarada sen mana shu sovet davrini eslayotgan bo'lsang u paytda masjidlar bunaqa emas edi hajga umraganda xohlagan paytda borganda borolmas edi nikoh o'qigani janza o'qigani qur'on o'qib pato o'qib bo'lgan odam topilmas edi bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraginda avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor demak bugungi kunida xursandchilikni quvonchni topolmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan siz o'zingizdan so'rangda siz qaysi toifadansiz insu jin avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi bu amri mahol ish Bu ayni haqiqat. Chunki odamlar, birodarlar orqa orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi. Suv orqaga qarab oqmaydi. Karvon oldinga qarab yuradi. Bu Alloh taoloning bu borliqqa qo'ygan sunnati. Hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur. Mashinada ketayotganda ham odam lavoyga qarab ketadi, yo orqa qarab yuradimi? hadeb orqaga o'giravergan odam yurib ketar ekan qoqilib yiqilib ketishi xavfi bor agar o'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa demak u hali sen uchun o'tib tugamabdi agar o'tmish seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa demak o'tmish sen uchun tugamabdi o'tmishni doim eslab o'zing bilan birga olib yurishlik sen uchun og'ir yuk hisoblanadi Ya'ni ikkala qo'ling ham o'sha bilan band. Endi bugungi kun uchun o'tmishni tashasang, yuking yengil bo'ladi va ikkala qo'ling kelajak uchun, bugungi kun uchun bo'shaydi. Ha, birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Chunki o'tmishini unutganlar yana shu o'tmishga takror kirib qolishlari ehtimoli bor. hayotida qilib o'tgan xatolarni bir eslab tursa, kelajakda shu xatolarni qilmaslikka imkon bo'ladi. Ammo umuman eslamay qo'ysa, o'sha takrorlab qolishi mumkin xatolarini, eski xatolarini. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yashalmaydi. Chunki o'tmish o'tdi, ketdi. Assalomu alaykum va bismillahi rohmanir rohim. Saodatning sabablari. 3-sabab. Inson 3 ta kunda bo'ladi. kechagi kun, bugungi kun, ertangi kun. Demak, o'tmish haqida gaplashdik. O'tgan kunni esdan chiqar, xulosasini ol, uni unut. Ikkinchisi, seni kuning bugungi kun. Ertangi kun ham emas, kechagi kun ham emas, ayni bugungi kun seni kuning. Sen bugun borsan, bugun yasha. Agar tong ottirgan bo'lsang, kechki vaqtni kutma, Bugungi kuning bilan yasha. Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kirmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan, bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi. Ustingda bugungi kunning yorug'i turibdi. Sen bugun yashayapsan. Seni umring shu kungi umr. Bugun borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan. Buni bilolmaysan Shuning uchun bugun tug'ilib, bugun yashab, bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Chunki ertaga deb bo'lmaydi. Birodalar, ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan Xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. ertadan masjidga qatnayman ertadan ertadan ertadan yo dushanbadan birodar bir hikmatli so'z bor ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi o'zi 90% o'sha yerdamiz hammamiz to'g'rimi ertadan qur'onni boshlayman ertadan zikrni boshlayman ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman qachondan eng qiyin ish birodarlar eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish birovni bir ishga buyurish uni nazorat qilish qil deyish oson ammo o'zi e, sizni ham kimdir boshqasi oson itoat qilasiz ammo o'zingizni o'zingiz boshqarishga nima qilmaysiz toqatingiz yetmaydi qachondan ertadan Mana qoribonlarimiz Qur'onga o't beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demak, jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi, figuralari tekis, ham yo'g'i o'rnida. Bugun shu figura bilan o'tiribdi, chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Kechagi rahmatulloh ishlab qo'yuvdi, bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi. Bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohning mehnatini huzurini totyapti. Tushunyapsizlarmi? O'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan, bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi, domla? Bo'lmasida, Ramazon kelmasdan boshladik. Shuninglar birodarlar, ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish o'zi qoida borki har qanday toatning avvaligina mashaqqat har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat keyin oddiy bo'lib qoladi mana bugun ro'za tutdik kimdir obedgacha qiylandi kimdir asrda qiylandi uch kun to'rt kun besh kun bo'ladi qiyinchilik keyin nima bo'ladi oddiy bo'lib qoladi xullas ukalar yoshligida mehnat qilib qo'yinglar o'rta yoshga yetganda huzur halovat qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar mehnat mashaqqat qaraganinglarga qoladi o'shaning uchun eskilarni duosi bor omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qariganimda bergin bugun hozirdan boshlab bo'ladimi shunaqa qilsa shuning uchun shu kunda tug'ilib shu kunni o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak agar shunday qila olsang birodar hayoting o'tmishning xavotiru g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi agar shunday qila olsang kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l. Hamma g'aming, e'tiboring, o'y-fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ha, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin, daqiqalarni oylarga aylantirgin, soniyalarni kunlarga aylantirgin. shunda baraka topasan shunda kuning qanchalar uzunligini vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ularini ekib olgin go'zal amallarga intilgin gunohlarga mag'firat so'rab olgin shu kunda robbingni zikr qil ketishga tayyorgarlik qilib olgin shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan quvonasan baxtli bo'lasan shunda sen uy joyingdan ayolingdan rozi bo'lasan farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasbi koringdan rozi bo'lasan, rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Astagfirullah. Fahuz ma ataytuka wa kun minash shakirin. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan. Chunki ertangi kun kelmay qolishiga mumkin. Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar ertalab turib ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding. Kecha qattiq po'pana non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi po'pana non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yegan noningni bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yo'q. agar bugun zilol tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvingga qayg'urishing kerak ha kecha kun zarar ko'rding ketdi bugun foyda qildingu agar birodarlar mana shu tasavvurni mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi bugungi kunim bilan yashayman bugun tinchman bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun bugun qonim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman.